Aber es ist ein guter, ein ganzer Schulter. Es ist, aber es ist ein ganzer Schultag, an dem wir alle Arten von leckerem Essen, Speisen, Spiel und Essen... Was? von leckerem Essen, Spiel und Essen können. You can play with your food? It's official now. You can play with your food. Du hörst dich ein, ein bisschen an. Monika, haben sie normalerweise gebratenen Tintenfisch. Tintenfisch. Das ist eine ganz besondere Sache, auf die man sich freuen kann. Oh boy, yeah, now, now that's something. Hoch, hoch. Ach, komm schon. Sagst du, dass du Tintenfisch nicht magst? Du, ausgerechnet von all den Leuten? Hä? Ich sagte nicht, dass ich es nicht mag. Außerdem, was meinst du mit du von allen Leuten? Seiste, seiste. Weil es ist richtig. Es ist genau in deinem Ra Namen. Monika! Oh my god. That's the only part I wanted to know. But no! Translation says, okay, it's fine, it's fine. Hä? So sagst du, über, sagst du meinen Namen überhaupt nicht. Auch dieser Witz macht keinen Sinn in der Übersetzung. I make a screenshot because this is this is just this is just gold. Just comedy gold. I this mod just translates everything. But not this joke. The point, the point, the point of the joke, the point of the joke. <coughs> Herrgott nochmal! Du machst dir zu viele Sorgen um mich, Alter. Mir geht es gut, siehst du? Theory zeigt mir ein breites Lächeln. I know what you're thinking. I know what you're thinking, Sayuri. And this smile, even though it's, it's even though it's just, just, oh, it's not good. It doesn't mean you're happy. And I know that. That's not good. Ich beobachte, wie sie neben Sayuri niederkniet und sanft mit ihr spricht. Hey, Sayuri. Ich werde jetzt das Gute nachmachen. Hey, Sayuri. Ja, Monika, was gibt's? Ich habe gerade mit Roman geredet und er möchte, dass du bitte Virgil, Hallelola. Warte, was? Ja, das war ein zweite Wort. Also bitte, mach das auch. Warum? Du willst nicht mit allen anderen näher kommen? Warten. Ja? Okay, that was that was something something weird. <coughs> so. So. <coughs> Aber mal auch schon. Was hast du denn geschrieben? Meine liebe Selina? Wir müssen hier jetzt warten ein bisschen. Ja. Herz 4. Hartz 4? Herz 3, Hartz 4, Hartz 3, Hartz 4, Hartz 3, Hartz 5, Hartz 6, Hartz 4, Hartz 5, Hartz... Herz... Ich sehe es. Natürlich tue ich das. Natürlich kann ich das sehen, meine liebe Selena. Es tut mir leid, dass ich immer überstehe und zu diesen Schlussfolgerungen komme. Ich bin nur ein bisschen zu sehr daran gewöhnt. Überdenken. Abneigung. Kollaboration. Or is it just because something? Just random words. Menschen sind keine zweidimensionalen Kreaturen. <laughs> okay, this, this sentence is somehow funny. Du meinst eindimensional. Ah, ja, das. <laughs> oh boy! not one-dimensional, no, two-dimensional. Like a game, like a visual novel, like Doki Doki Literature Club. Mm, that's too much foreshadowing right now for today. Frau Juri, Frau Natsuki und Frau Juri, Monika. Herr Roman! Herr Roman. Frau Sayori. Herr Roman! Herr Roman! Herr Roman! Herr Roman! Herr Roman! Nelly, Nelly. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Like ein Abo oder vielleicht sogar einen Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Dörrman.